Dzień dobry. <clears throat> Zajmuję się zdalną naprawą komputerów. Zapytasz, co to jest? Jakieś nieznane zjawisko. Więc odpowiadam. Firmy od dawna naprawiają swoje komputery zdalnie. Jest to nowoczesna forma naprawy Windowsa i Linuxa. Dlaczego ty, normalny użytkownik, masz z tego nie skorzystać? Jest to bardzo proste w użyciu. Odpowiem, co masz zrobić zadzwoń, wejdź na moją stronę, tam są wszelkie kontakty, możesz zadzwonić, wyjaśnić, Ci na czym to polega. Jest to miła i szybka forma naprawy Twoich usterek. Masz wirusy, masz złe ustawienia, źle wolno komputer chodzi? Skontaktuj się ze mną, pomagę. Dziękuję za uwagę.